Channel and welcome back my another video so guys इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं how to find my YouTube channel so guys सबसे पहले आपको यूट्यूब पे चले जाना है एंड यूट्यूब पे सर्च करना है आपको uh, मनीष मार्क मैं लिख देता हूँ आपको ये ऐप स्पेलिंग आपको लिख देना है ठीक है और एंटर कर देना so this is a processing and this is a Manish here so click this channel and you will subscribe this channel and you support me और वीडियो सो गाइज प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस बंदे को एंड uh, कुछ नहीं मैं आपको हेडलाइन में बता दूं तो ये मेरा ये आपको दिख रहा होगा यहाँ तो ये मेरा बैनर है एंड uh, ये मेरा ये यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ यहाँ पे तो ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और अभी स्टार्टअप किया है कुछ दिनों पहले एंड उमेकल के वीडियो मैं अपलोड करता हूँ please subscribe our channel and enjoy this channel okay bye इतना ही likes. So please sarapa sarapara sarapakara sarapakara sarapaka sarapakara sarapakara Okay, thank you.